يا مرايتي من كم سنين اليوم قد ايش اتغيرت يا مرايتي من كم سنين اليوم انا كم مرة خسرت مرايتي يلي بتعرفي حكايتي انتي بتعرفي شو صفت وبتعرفي من شو خفت كم مرة بوشك وقفت مرايتي شو ضيعت شو لقيت وشو بقي فراغ يا مرايتي قلبي